Είμαστε η Κλέλια και και θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε το avatar μας στο Splodder. Ε, θα πατήσουμε Edit Your Avatar. Αφού είμαστε πρώτα στο dashboard. Ε, μόλις μπούμε θα μας, θα μας δείξει το avatar όπως, είναι, όπως θα το φτιάξουμε το, και διαλέγουμε το style του δέρματος. Βάζουμε αυτό, ό,τι θέλουμε βάζουμε. Εμείς θα το αφήσουμε κενό. Διαλέγουμε και, το χρώμα, θα το αφήσουμε πάλι ίδιο. Ε, πατάμε στο μουστι. Στο mouth style, εκεί έχει διάφορα στόματα και διαλέγουμε. Υπάρχει και το nose style που βάζουμε το στυλ της μύτης. Υπάρχει το στυλ των ματιών που διαλέγουμε τι είδους μάτια θέλουμε. Υπάρχει και το eye color, όπου βλέπουμε το, το χρώμα των ματιών, αλλά αυτά τα μάτια δεν έχουν χρώματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εδώ πέρα είναι το στυλ των ματιών, που πάλι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Από κάτω είναι η εμφάνιση. Από κάτω είναι τα, το χρώμα των μαλλιών. Και από κάτω είναι κάτι έξτρα, άμα θέλουμε να βάλουμε. Ε, μια πατάνα, ένα καπέλο, ε, αυτό το γύρω γύρω, αυτό, γυαλιά, αυτό και αυτό, το κουστικό. Εμείς θα βάλουμε την πατάνα. Και διαλέγουμε και το χρώμα της πατάνας. Εμείς θα βάλουμε αυτό το χρώμα. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε το avatar μας. Και, πατάμε, save. πατάμε save. Και μετά θα μας το βγάζει έτσι. Από εδώ και πέρα. Αφού πατήσουμε save πάμε ξανά dashboard και μας το βγάζει έτσι.